Объясните, пожалуйста, одну вещь. Вот я находился э, на границе во вторник, да, когда произошли стычки как раз. И э, когда мигранты начали забрасывать э, польские войска, польские войска камнями, кирпичами, палками, элементами пограничного заграждения, когда они начали ломать э, пограничные заборы, э, белорусские солдаты стояли, смотрели, ничего не сделали для того, чтобы остановить этих мигрантов. Вот почему? Это нормально вот штурмовать границу? Стив, не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. В подавляющем большинстве из 2100 человек они мирным образом просили поляков пропустить Германию. Подошел польский офицер и начал объяснять, слава богу, мы это засняли. Там даже голос слышен, что вот таким образом надо сделать, в пункте пропуска, подать заявление, и мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска. И они все снялись и туда пошли. Дальше что было? Следующий эпизод. Не камни были. Они стали на колени перед этими польскими офицерами, понимая, что их уже пропустят, наверное, или заявление возьмут они стали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить их пропустить. Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, что тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды, и мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельство, зафиксированное. Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории. Почему вы э, лили воду из водомета на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию? Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу как минимум. Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию. Почему вы не говорите о той благотворительности, о том сочувствии, которое проявляет мой народ в отношении этих беженцев? Вы же как фашисты поступили. Слушайте, люди Мы спят под открытым небом. Вы включаете прожектора – сирены, вы э, включаете эти мигалки и прочее, прочее. Вы летаете на вертолете. Ты же понимаешь, вот сейчас следователи докладывают, распылили этот слезоточивый газ, вода, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало. Почему BBC не рассказал? Почему на своем канале об этом не рассказал, Александр, что польские вертолеты летали над границей?